звуци и букви, калина, малина. Звуци край мене се леят, идват от извор дълбок, влизат в речта ни и пеят като планински поток. Дали ни двамата братя, азбука стройно хорце, лизали буквички злато с острото паче